ಕೋಲಾರದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯುವಜನತೆಗೆ ಆಂಟಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯುವಜನತೆಗೆ ಆಂಟಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಪಿ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಾಹನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದು ಶ್ರೇಯ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಎರಡು ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒನ್ ಒನ್ವೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಂದು ಈಗ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ನಮ್ಮ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೋಲಾರದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಟೋಗಳು ಬಹಳ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ವಾಹನ ಇದು ಸಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು K T P Kolar traffic police ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ number one two three four five ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ auto list of documents auto R T O permit R C book driving licence F C ಆಗಿರೋದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಪಿಗಳು ಯಾವ ಆಟೋಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಆಟೋಗೆ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಿಗ ದಿನಾಂಕನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಆಟೋನವರು ಓನರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಚಾಲಕರು ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಪಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಆ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಅಂತ ಆಟೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಸೀಸ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಆಟೋಗೆ ಏನೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ ಯಾರು ಜುನೈನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಆಟೋ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಅಕ್ಕಪದ ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜುನೈನಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಏನೋ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ನಂತರ ಯಾವ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರ್ ಓಡಾಟ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ದುಬಾರಿ ಇದು ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಾವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಕೂಡ ನಿಲ್ತಾರೆ ಈ ತರದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೀತಾ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಿ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಆಟೋ ನಂಬರ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ದೂರ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಸರಿ nine four eight zero eight zero two six zero one nine four eight zero eight zero two six zero two ಎರಡು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಂಬರು ಝೀರೋ ಒನ್ ನನ್ನ ನಂಬರು ನಿಮ್ಮದು nine four eight zero two six four four nine four eight zero eight zero two six four seven traffic sub inspector Kolar ನಮ್ಮ D D Y S P ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಇದೆ nine four eight zero eight zero two six two zero two six two zero ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ